Imagina uma plataforma que se adapta à sua ONG, permitindo você criar qualquer tipo de processo para facilitar a sua gestão. Essa ferramenta vai revolucionar o seu trabalho. E o melhor, ela também é gratuita para as ONGs. Meu nome é Thiago e no vídeo de hoje eu vou te apresentar a Monday.com. No episódio anterior eu mostrei como conseguir de graça o Google Workspace, que pode servir de base para o seu trabalho. E a plataforma de hoje faz um par perfeito com o Google. Fazendo uma analogia simples, é como se a Monday e o Google fossem as duas rodas de uma bicicleta. Ou seja, te possibilita fazer muito mais juntas do que utilizadas separadamente. A Mandem.com é um sistema operacional de trabalho, ou como eles dizem, um Work OS. É mais ou menos como a ideia de um sistema operacional como Windows ou Linux, que permite você rodar diversos programas ou tarefas dentro dele. Da mesma maneira, um Work OS te permite criar aplicativos de trabalho personalizados, para qualquer tipo de processo ou fluxo que a sua ONG necessite, como por exemplo um CRM de doadores ou um banco de dados das pessoas beneficiadas. A Money.com é uma plataforma flexível que te permite utilizá-la de diversas maneiras e para todo tipo de projeto. Também é visual e intuitiva, facilitando a visualização de todo o trabalho da sua ONG, utilizando para isso muitos gráficos, cores e formas. E claro, transparente e colaborativa mantendo a sua equipe informada de tudo o que está acontecendo, facilitando a comunicação e o acesso aos arquivos, que são centralizados em um único lugar. Além disso, a Manage possibilita criar painéis ou dashboards, gerar relatórios e fazer integrações com outras plataformas, como o próprio Google Trello, MailChimp e muitas outras. Dessa maneira, você consegue consolidar as informações de diversos lugares em uma única plataforma. E as automações vão eliminar aquelas tarefas repetitivas que tomam seu tempo. Agora que você conheceu um pouco sobre o potencial da Monday, eu vou te mostrar como conseguir essa plataforma gratuitamente. Você vai acessar o link que está na descrição do vídeo para saber se a sua ONG é elegível e também para conhecer mais sobre o programa que eles possuem para o terceiro setor. Sim, é verdade que o formulário está em inglês. Por isso, é preferível que você faça o preenchimento também em inglês. Mas calma, para isso, eu estou colocando também aqui embaixo o link do formulário traduzido em português. E você também pode utilizar, por exemplo, o Google Tradutor para traduzir as suas respostas do português para o inglês. E se você tiver qualquer dificuldade ou problema, deixe um comentário aqui nesse vídeo que nós faremos o nosso melhor para te ajudar. Então é isso pessoal, obrigado por assistir até aqui, se inscreva no canal e ative as notificações para saber quando tiver novos vídeos como esse aqui no canal. Até a próxima!